Jadi aku dah buat comparison pergi kat kiri dengan kanan bagi untuk perempuan untuk family lah kat mana spot uh, spot family jumpa apa semua. Aku pernah sembang kat sini, tempat dia kecil. Kira hmm. maksudnya untuk perempuan dia kecil. Yang ini kira the whole wing tapi half. Ya, yeah, betul. Macam, betul. Uh, correct. correct. Jadi betul. aku bila dah ha. compare, uh. aku sembang sini. Sen sini ribut sikit untuk uh, nak jumpa bini aku. Macam aku sembang kat sini. Ah. First kali kat sini ada babu salam. Macam ramai ah. Kat sini kat sini ramai. ramai Jadi ramai. aku sembang kat sini. Betul. betul. betul. Ha, aku ini selalu orang sini, orang Arab, macam... orang Arab suka dia semayang kat kawasan tu sebab dia keluar ha. kereta, sini adalah parking kereta. Left wing jemaah hmm. luar Singaporean. Hmm. Ha, dan kau hmm. cakap tadi betul, hmm. masuk dia sebelah kiri hmm. tu jemaah perempuan dia punya tempat lebih lapang, lebih luas. Ha. Jadi aku ha. masuk dekat 33, uh, nanti bina aku ha. masuk dekat yang sini. Uh, jadi okay. aku jumpa dekat kawasan sini lah. ini kan kau rajin, kau buat balik ha. map ni. Itulah. Kau <laughs> tak, eh? sebab, bukan. Uh, bukan. Satu blur, satu bahasa Arab.